دایرەکشن، دایرەکشن ئایا بە پێ بۆ چ دایرەکتێک بڕوات ئیتر بە هەوەسی خۆ شتەکان تەحدی دەکەی خۆت کە حەز لێ بێت ئێمە بە شێوەیەکی عام باسیەکەین جا ئەڕۆیتە سەر وڵک ترو ئەڵێی ئەڵێی کریت موڤ ئەوە لە دەرسەکەی دەرسی پێشووتر دەرسی دووەم باسی ئەمانەمان کرد حەزەکەی ئەوەیشی سەیری دەرسی دووەمی نەکردووە با بگەڕێتەوە بەو دەرسە و بزانێ چۆن بتانی موڤیەک دروست بکەی واتە ڤیددیوەک دروست بکەی بین بۆ 3D تێکست 3D تێکست ئەمەش وەکو خۆت وەکو دیارە تێکستێک دروستەکە باسی ئەوە ئەکات تۆ مەسەلەن حەقلێکت هەبێت ئیشی تا بکەی ئەڵێ یەکەم جار حەقلەکە دیارەکەی ینی مەسەلەن ئاوا سەر من ئەڵێم ئەوەندە ئیشم هەیە مەوێ ئەمە دیاری بکەم ئیتر لەناو ئەو ئیشە ئیشەکەیت بزانە سیرکە تهدیدی ئەکاتە بۆتیانی لە دەرەوەی ئەو ئیشە ئیش نەکەی ئینجا کارەکتەر کارەکتەرز ئەمە طبعا شتی تیاکە خەڵکی تیاکەیت ئەم خەڵکە بزانە سەیریکە بەم شێوەیە ئەمە کچێکە مەسەران دەمەوێ ئەم کچە تۆزێک ڕێ بکە چۆن بتوانم ئەنیمەیشنی بۆ دانم دەچمە سەر بێین مەسەلەن ستیک ئۆن چێر ئەمە گەر کورسیەک دانێیت و ئاوا دانیشێ لەسەر کورسێکە مەسەلەن سەبالەی دا داینەم ئەمە ئێستا لێرەیە دێم ئیلیڤیشنەکەی گۆڕم ئەڵێم با بێتە سەرەوە ئاوا ڕۆتەیشنی ئیتر هەر بەس ئەم دوانەی تایە برێن ئەمەوێ شتێکت فێرکەم مێسان چۆن بتوانی مۆدیلێک حازر دروست بکەی لەسەر ئەو مۆدیلە ئیش بکەی ئەوە ئیشەڵا ڕۆژێک بە کاملی باسی ئەوە ئەکەین چۆن بتوانی لە سکێچاپەوە مۆدێلێکی حازر ئەهێنی لە سکێچاپەوە ئەیهێنیتە ناو ئەم بەرنامەیە لەسەر ئەم بەرنامەیەش دەتوانی ئیش بکەی تۆ سەیری کە مەسە لێرە مەسەلەن سویمینگ دەڵێم سویمینگ سەیرەڵێ بەم شێوەیە مۆدێلەکەت دەڵێم نێکست فینیش هاوس ئەمە ماڵێک هەر ماڵێکی بە کامل دایناوە تر لەسەر ئەو ماڵە دەتانی خۆ و دیزاین و شتەکانت دانێی زانە بەم شێوەیە ماڵە ئەمە ماڵەکەیە حتاش دەتوانین لەناو ماڵەکەش گۆڕانکاری تیا بکە یار یەکسەر بنووسە ئان گروپ ئەم ئان گروپە بکەی حتا گۆڕانکاری لە ماڵەکەشەکەی با پیشانتان بەم ئان گروپ یەکسەر ئاوا مثلەن ئەمە مثلەن ئەمە ئەین بکە بڕۆ سەر ئیدیت هەر یەکسەر هەر شتێکت هەبێ ئیدیتی ئەەکەی بەم شێوەیە سەیریکەن گۆڕانکاریەکانمان ببینی ئەمە ئاوا گۆڕانکاریم تێکردووە ئەمە بە شێوەی گشتی ئاوایەتر دەتوانانی حەریقەکە زیاد بکەیت گۆڕانکاری لە ماڵەکە بکەیت لە هەر شتێک بێت کە تۆ دەوێت گۆڕانکاری تیاکەیت کۆنترۆڵ زد کۆنترۆڵ زد کۆنترۆڵ زد با دیلیت کەم هەمووی کان گروپم کردووە هەر هەر دانەیەک بە شێوەیە کاتووە سەر دەتوانانی ئەو ماڵە بەستەنا ئەو شتەی بێڵی توتر خۆ ماڵی خۆت دروست بکەیت زان چی تەوێ لەسەری با لە جیاتی ئەمە داینە بڵێن یەس نێکست ئەمە یەکسەر قیاسات دەیات هەیە لە دە سەد فیسەد با بکەین ئەوە ئەڵێ ماڵێکە ئەڵێ حەوزەکە ئەمەوە داهێنای ببورن کۆنترۆڵ زد ببورن ماوسم لا نییە گیران خۆی بە ماوس زۆر زۆر بە ئاسانی دەتوانی بیجوێنی سەرکە پێ دەڵێمە هینەکەی ئەوە سیادەکەیە خۆ دەتوانی گۆڕانکاری تیا بکەی مثلەن ماڵە با بێتە ئێرە نا عەفو با حەوزەکە بهێنمە ئەم دیو بێنمە ئێرە مثلەن با ماڵەکەش لێرە بێت